Hello everyone welcome back to my new video आज की इस वीडियो में ड्रॉ करने वाला हूँ के जी एफ मूवी के एक्टर यश का ड्राइंग सो वीडियो को एंड तक देखना और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में violence violence violence I don't like it I avoid but Violence likes me. I can't avoid Delhi से डंडा मार मार के गुंडा बना है पब्लिक ने उसको ताली बजा बजा के राजा बना डाला है जब लोगों ने ही मान लिया स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती हमें खुद रोकना पड़ता है कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध तो पुलिस ढूंढेगा पुलिस वाले को मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है तुझे तो देखकर मुझे ऐसा ही लगा फाइनली जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और इस ड्राइंग को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं इतना ही कहूँगा प्लीज सबर करा सारा कराए प्लीज सब sir I want to reach one million likes so please सारा सपर uh, सारा पकड़ा सारा पकड़ा सारा पका सारा पकड़ा सारा पकड़ा Okay, thank you.